Assalamualaikum, alaikum warahmatullahi wabarakatuh halal family welcome to the channel i hope you guys are having yourself a wonderful uh, day in today's video guys we'll be reacting to the indonesian version of uh, grand theft uh, auto san andreas this video was suggested by anto thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion stay tuned guys we'll be right back with a video Welcome back guys. Inshallah we're going to get started with the video momentarily and at the end of the video I'll be sharing with you my observation and reaction so please make sure you stay until the end. With that said, let's get started with our video. Woi Big Smoke, kau lapar kah? Sudah Ucok, nasi padang enak nih, bagaimana Pak Ijo? Wah, boleh juga itu. Yo, saat tahu tempat nasi padang yang paling enak. Oh, oh mobil satu. Ganggu mobil baik lagi itu. Itu sudah ada sepeda. Ayo kita kabur. Eh, eh, eh, eh. What is this bullshit y'all smoking on? Oh. Here she go. Man, it's not on face. shit, I'm not telling you. You know I'm the bottom bitch in this, right? Awas Ucok, dia kau belakang itu. Kenapa bisa begini? Ini bukannya tongku wilayah. Sejak kau pergi, itu bukan tongku wilayah lagi. Hati-hati geng balas. Here's this guy. Tuh, kejar beruan! Yovan, iya, jangan sampai lolos! Kita hancurkan geng mereka! Ah! Kenapa dong bisa tahu kita kasih? Sudah tong fokus cari kabur dulu. Nanti tong jadi tahu kenapa dong bisa tahu lokasi. Ah, saya lapar nih. Nanti saja bermakan, tong kabur dulu. Mobil bagaimana ini? Nanti aja berpikir mobil itu. Daripada kita dibantai geng balas, lebih baik kita makan dulu tuh. Kau pikir tuh makan terus? Kau lihat itu ada gang, ayo masuk. bisa, Van. Itu lu lihat. Cari jalan lain. Siap. Akhirnya kita lolos juga. Akhirnya sob bisa makan. kau pikir dia makan dulu kita masih dapat kejar ini ayo kumpul parkiran Get going! Get going! kasih golas nih. Makan, makan. Huh. Hah, kabur kemana lagi nih? Ayo, tombol pecah sudah. Ayo, nah dorang ikut saja. Ucok, kau balik sini, susah saja eh. cocok lagi itu bisa bisa makan nasi padang juga? Ayo sudah. Ah, kau pikir makan terus. Tong harus susun rencana buat kasih rata orang. Iyo, tong harus balas dendam ini. Nang, besok tong hajar ke balas. Oke. Okay. Tong jadi makan tidak? Kau mulut besar sekali. Diam sudah. <laughs> ini bagus juga aduh sap uang belum cukup lagi ya, Sedikit sekali saya dapat kalau cuma bunuh orang. Kayaknya saya harus jalankan misi. Woi Big Smoke, kau ada misi kah? Kenapa? Kau butuh uang kah? Iya, saya ada mau beli rumah yang di gang macan itu. Saya ada misi. Kau pipalang kereta jam 3, terus kau bunuh orang yang ada di atasnya. Aduh, kira ada misi yang lebih gampang kah? Tunggu. Oh, ada nih. Kau pitagi hutang di Ujang. Dia biasa ada di lapangan itu. Gua jaga-jaga, kau bawa senjata ya? Eh? Tagi hutang? Dia putang berapa di kong? Dia putang satu M sama satu. Satu M. Itu cukup kah buat beli rumah? Oke, saya pergi sekarang. Cari siapa, Mas? Saya cari Ujang. Iya, saya Ujang ada apa? Kau kan dibik semua satu m tuh Cepat ku bayar. Kamu dengan orang yang salah. Ah. Ah. You stop! Nanti kasih tahu Big Smoke kalau cukur di sini saja lah iya. Hey, look out! Woi Big Smoke, ini saya sudah tagih kau utang. Terima kasih Ucok. Ini kau pembagian ya. Eh. Aduh, ini cuma tambah sedikit saja. Terus cukup buat beli rumah. Woi, oi, santai. Main apaan lu? Aku main GTA nih. Wah, ini mah gue pernah main ini. Ya, aku mau beli rumah tapi uangku belum cukup nih. Sini, sini. Perhatikan. Cukup tidak? Ah, kalau segini belum cukup. Segini. Segini. Segini. Cukup nggak? Nah, ini baru cukup. made my day. Nobody respects my name in the hood. I uh, I've played the um, uh, GTA in the past and I have to give it to them they did a really really good job with the editing you know you you can't really tell for example like some parts that it's actually in, in, real and not in in the game like you know the background music for example the the way that they're moving um, the money the, you know the house that they were showing the gun and where you go to um, start a new mission for example as well as going to the next part